happen? Awesome. يقدرون طاب يا فرنشت طاب بنصير يدي فنش الجواب ابلع ابلع بس تفنش يا حقير ابلع ابلع King. Şirin işi.